दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली इंसान में अगर कुछ करने की चाहो तो वो कुछ भी पा सकता है हमारे त्राल में एक ऐसा ही नौजवान है जिसने अपने हौसले और हिम्मत की वजह से एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये नामुमकिन है इनका नाम है उमर निसार और उन्होंने एक world wide world wide internet radio का इनोवेशन किया है मेरा नाम उमर निसार है और मैंने एक ऑनलाइन रेडियो सिस्टम बनाया है जो कि दुनिया भर में किसी भी जगह हम सुन सकते हैं इसका जो वजह था इसके पीछे जो रीज़न था वो है कि हम साउथ कश्मीर में रहते हैं साउथ कश्मीर जो सब डिस्ट्रिक्ट राल में हम रहते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है one zero two point six है या बिग एफ एम है यहाँ पे उनको नॉइज़ आ रही है सर हम सुन नहीं सकते हैं मतलब अगर हम भी चाहते कोई प्रोग्राम सुने या कोई स्टूडेंट प्रोग्राम सुने या कोई म्यूज़िक सुने तो हमें उसमें दिक्कत आ रही थी और दूसरी बात है यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे होते हैं दस साल के बच्चे होते हैं कुछ लड़के होते हैं जिनमें कुछ टैलेंट होता है उनके लिए कोई मिनी प्लेटफॉर्म ना ही उनके पास कोई छोटा प्लेटफॉर्म होता है ना ही कोई बड़ा और मैंने उनके लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें और जो यहाँ पे है फ्रिक्वेंसी उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो ये किसी भी जगह हम सुन सकते हैं अपने त्राल में भी हम ये सुन सकते हैं ये रेडियो और दुनिया भर में हम ये सुन सकते हैं ट्वेंटी फोर इंट सेवन हम ये सुन सकते हैं e. इस पर तकरीबन आठ मंथ एट मंथ्स की लगातार मेहनत लगी और ये सक्सेसफुल हुआ एट मंथ्स के बाद और बाग जो आए थे डे नाइट डे कभी हमें मुझे पता नहीं चलता था डे कहाँ है और नाइट कहाँ था जब मुझे कोई एरर आ रहा था या इस पते पर ईमेल करें developer.umarnisar at the rate of gmail.com.